Dime qué más me queda Dime por qué no ser como Adán y Eva Bella tan candente, mi flor de primavera ¿Para qué rogar si no es mi manera? Dime qué me queda si tú ya no estás Siempre vuelves y me besas, luego te vas No quiero saber de ti ni verte jamás Y deja de mentirme y quítate el antifaz Si tú te vas, no quiero que regreses es bien sabido que en el mar hay muchos peces Ya pasaron días, ya pasaron meses Me vas a rogar tanto que mi ego crece y crece No te miento, te extraño solo un poco No va a ser el punto donde me vuelvo loco Es momento de eliminar todas esas fotos Tú te vas y luego vuelves con el corazón roto pensar en qué es lo que hice mal Si yo amor a ti te di no lo puedes negar y jamás regresaré Por más que intentes una y otra vez no me va a convencer No quiero estar contigo ya todo quedó atrás Querías fantasear y ahora te toca pagar Y por más de que me ruegues lo nuestro acabará Y caile pa'l carajo que no te quiero ver más Y no, no quiero que llores yours. RTC te entregaba mi